ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರಾಡೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು sure short profit hundred percent okay so ಯಾವುದೇ ಲಾಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ thank you okay so let start ಈಗ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ M A M A T R ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ M A one M A two M A three ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಮ್ ಎ ತ್ರೀನೂ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ only fifty E M A ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎನೂ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ಇ ಎಮ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಮೂರು ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೂರು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರೀಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಇ ಎಮ್ ಎ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ so please note I am not a B registered adviser before taking any trade anything you ಇವು you consult your financial consultant ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೀವೊಂದು ವಾರ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ only fifty E M A ಬೇಕು ಬಾಕಿ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ okay just simple no confusion ಓಕೆನಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಕಿನೆಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹ್ಯಾಕಿನೆಶ್ ನನಗೆ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹ್ಯಾಕಿನೆಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಸಮ್ ಆಸ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಆಸಮ್ ಆಸ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡಿಯೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಈಗ ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ so Nifty first I will start with Nifty ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸು ಈ fifty E e M A ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಆಸಮ್ ಆಸ್ಕಿಲೇಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇದೇನು ಸೆಂಟ್ರ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸೆಂಟ್ರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ತ್ರೀ ಸೆಂಟ್ರ್ ಲೈನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು minus two point two three ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರ್ ಲೈನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ okay zero point nine three exact zero point okay so ಒಂದರ ಇರಬೇಕು ಒಂದರ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕದು ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಇದ್ದಾಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಗ್ರೀನು ಇರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ fifty M A cross over ಆಗಿರಬೇಕು ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆದಾಗೆ ನೀವು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇದು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಟ್ ತಗೋಬೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದೇ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇದೇ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ವಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಟ್ರೇಡಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಯಿತು ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಡಿಗೆ you can book profit no problem ಇಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಈ ದೊಡ್ಡ candle red net next candle red ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರೆಡ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರೆಡ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಟ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂತೇವೆ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂತೇವೆ will sell Nifty future here or Nifty put will buy here okay ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ರೆಡ್ ಆದ್ಬಿಟ್ಲೆ ನಾವು ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಇ ಎಮ್ ಎ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಸ ಮಾಸ್ಕಿಲೇಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದು ಕಂ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೋಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಈ ರೀತಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಯಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಆ ರೀತಿಯೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೈ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಡೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಾಂ ಅವತ್ತು ಡೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು okay entire day there is no trade here ಇಡೀ ದಿವಸ ಯಾವುದೂ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು I am ready to take risk ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಇದು ವಾಪಸ್ ಬಂತು ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಇ ಎಮ್ಗೆ ಲೈನ್ ರೀಟೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೋಬೋದು ಓಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗ್ರೀನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂತು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲಿಂದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಯಿತು ಡೋಸಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಟ್ರೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವೆರಡೂ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೋ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ no loss no profit so no problem ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ಈ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ so almost fifty point fifty point ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈಕ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ almost forty point okay fifty forty points ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಇ ಎಮ್ ಎ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಯಿತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಂಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡ್ ಇದು actually fifty M A cross ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ one sixty three point profit ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಗ್ರೀನು ಇದು ಓ ಮೇಲೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಸೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲಿನ ಹೋಗಿದೆ ಹೋಗಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇರೋರು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಬಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ರೆಡ್ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಯಿತು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಡೋಸಿ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಡೋಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡೋಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಡೋಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು not necessary you to wait for the green candle okay so ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಹ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ನಾವು ಸೆಲ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒನ್ ಮೇಲಿದೆ ಜೀರೋ ಇದೇನು ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಮೇಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಇವು ರೆಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೈಲೈಟರ್ ಇದೇನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇದೇನು ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ ಈ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇದು ಲೈನ್ ಮೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಎ ಮೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ರೆಡ್ಡು ಆಗಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂತೇವೆ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂತೀರಾ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೈ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನು ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ ಆಸಮ್ ಆಸ್ಕಿಲೇಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಜ್ ಇದೆ ಸೈಡ್ ವೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದು ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ತುಂಬ ತುಂಬ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಶೇರ್ ಇರಿ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾಲೆಜನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇದೇ ಸೆಟಪ್ನ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಅಲ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ so thank you very much wish you your family and you are very happy Deepavali. Thank you. Thanks for watching the video.